عارفة ما بقدر ما أفهم شيء أوه I'm sorry I'm ما ما بقص نسيت نسيت ما أعيش بكرة بقى ما بقصها بخليها كذا باينة عشان فكي يا يا غثيثة أيوة تعمل عيوب والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان فيديو جديد من ميمز طبعا هذا الميمز بيكون زي ما انتم شايفين كل مقطع خمس دقايق زي كذا أول شي مقطع تسليكي ثاني شي إنه صورت مقطع ولا طلع صوت هذا صوت اللي هو الميمز فشكر الله عاد وبسم الله أيوه صح ومعليش إذا كانت في علامة معي لأنه أنا حما يعني هذا البرنامج اللي أنتج فيه صوت تشليكي بس أستنى شوية إذا أنتوا شفتوا الفيديو اللي فات بتفهموا كل شيء المهم بسم الله خلينا نتفرج حد يشرب شاي في هذيله وعندكم سكرات مثل الاوادم واحنا تشربونا شاي بالكبايات هذه ايش حقه؟ عمي احنا هني السموحه ترى ما يدور عندنا استكانات ما نشرب شاي. ايش يا شنو؟ <laughs> أيوة. هات off the car. Oh, would you let go of my wheel? I would be suicide. Watch it, watch it! I did suicide. they, uh, she did suicide. I said, bitch, can't get suicide. And I am sorry. Drink me. Não tem nenhum, vó. Virar com pão, não. انت اللي ساكت يا اخوان انت اللي بدأ والله انت اللي ساكت يا اخوان انت اللي بدأ لا ايوه لك يا اخويا ولا واحد انحرم I do I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. I cannot hold it in anymore. You were. I just you wanna, you know. No. No. 我还挨不行，发干发干，我还老发干。 Rent is expensive, so when my girlfriend moved in with me, I told her she had to split the rent. She has paid every month on time, but I actually own this house. Like many others, I just stole my neighbor's ADT sign to deter burglars, but my house still got broken into. So I thought about actually paying for ADT. Not. Instead, I put up the flag of a major terrorist group, and now my house is under 24 hour free surveillance by the FBI and خلص المقطع المهم لازم تزيدو تحت وتخشو على قناة مستر فوني هاذي والله نقولو أنا في الميمز كي توصل هاذي من هاد الفيديو لازالك اشتراك ولا كنحب تبقى على الصورة بيس